tatay, love niya si nanay. Si tatay, love niya kami. Si tatay, love niya ang kapwa niya. Pero si Totoy, meron pa siyang ibang love. Kaya siguro, kaya na lang siya magmahal. Kasi si tatay, love niya si God. I love you, tatay.